नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जब हम किसी कंपनी से गोल्ड लोन लेने के लिए जाते हैं तो हमें कितनी ईएमआई e देनी पड़ेगी उस लोन को चुकाने में कोई भी कंपनी एनबीएफसी हो चाहे वह प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो गोल्ड लोन लेने के बाद हमें उन्हें दिनों के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा यह ब्याज हम किस रकम पर देंगे कितने ब्याज पर देंगे और कैसे उसको हम कैलकुलेट करेंगे आज हम इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे नंबर एक पे ये कंपनी एक साल को 360 360 दिनों को कैलकुलेट करती है आम जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो यह भुलेखा होता है कि तीन दिन का होता है लेकिन यह कंपनी कोई भी गोल्ड लोन लेने के समय हमें तीन की बजाय 360 दिनों को कैलकुलेट करती है और चाहे वह 31 के दिन हो महीने में चाहे 30 तो वो 30 दिन को ही कैलकुलेट करेंगे इसके बावजूद एक दिन हमारा लेने वाला और एक दिन जब हम ब्याज वापस करेंगे वो दिन भी काउंट होगा यानी ब्याज हमें 28 दिन का बनता है लेकिन हम 30 दिनों का पे करते हैं इसके बाद जब हम ब्याज लेने के लिए कंपनी के पास लोन लेने के लिए जाते हैं अगर हम 24 परसेंट लेंगे तो वह 2 परसेंट के हिसाब से पड़ेगा धन्यवाद दोस्तों